那今天跟大家分享一个什么嗯课程呢？就是这个我们今天的一个题目，就是给给我们安装一个软件。大家都知道呢，就是呃一个电脑，同样的一个电脑，它可能是一个工程师级的电脑，也可能是只是我们普通人手中的一个文员用的电脑，也可能是一个会计师用的电脑。 那么它的差异在哪里？里面装的这个软件不同，所以它就拥有了这样的一个功能。那么实际上，我们人也是由一个硬件和软件组合起来的一个生命体，也就是你的肉体啊，肉体，那么跟别人的肉体实际上跟计算机、电脑一样，没什么特别的差异啊。那么差异在哪个地方？ 就是在智慧上的高度的不同啊。那么我们在研究智慧的时候，实际上智慧还不仅仅是只是一个高度，那么它还有这个深度啊。你要往下扎根，它要有深度。那么还有一个什么？还有一个广度啊。说这样的话，有一个广度，有一个高度，有一个深度，说是那么它就应该有三条轴线。 那么这个高度上都怎么样的去标示它？深度上怎么去标示它？那么在宽度广度上怎么来界定它？所以它也应该有标示点。那么三十多年前啊，我在中国那个时候读大学啊，我是啊，一九八五年开始上大学，上的是中文系。 那么第二年就开始，呃，有一些，这个我们说是呃一些高人就陆续的出来，啊，就遇到了一些高人，就陆续的来指点和教学我。那大部分是民间，啊，有一些是大学教授，那么有一些是民间的，我们称为师傅，那么来点化、来教学，啊，那么从那个时候，大概我们用了我自己用了三十年的时间。 那么实际上，当时我一些老师呢，他就要求我，他说：“你这一生一定要好好去教学。”那个时候我对教学不感兴趣，因为我们中国已经开始，呃，刮起这个这个全民皆商的那个风气了。我是想做一个商人啊，我觉得有钱儿挺好的，教学都是穷的教书匠，对教学不感兴趣。 啊！但是哪知道，事实上，人的命真的不是你自己定的，啊！你这一辈子应该干什么？实际上，最后还是要做一个教书匠，但 <laughs> 是我还是走到了这个教育这个行业里面。说我们 O O S S 这个平台是一个大的教育平台，啊！一直以来，我们想给自己定个位，就是我们在教什么？一会儿教这个，一会儿教那个，那么实际上。 我们一直围绕着圣贤教育在教育，但是今天随着这个时间和空间，哎，总提圣贤教育，好像这个也叫烂了，就是，呃，连《三字经》啊、《弟子规》这些也都叫圣贤教育了，啊，那实际上真正的我们叫有了义教育和不了义教育。了义教育是什么？了义教育是高度的教育、深度的教育和广度的教育。 就是人生要活出高度来，人生要活出深度来，人生要活出广度来。那只有这个高度、深度、广度你都真正实现了，那你就成为一个伟人了，那你才能真正成为圣贤了。所以说，我们今天看到的圣贤教育，呃，基本上不是真正的古代原本的圣贤教育。 所以说，我们今天用圣贤教育，也不容易引起大家的一个觉醒。那么，我们最近看到了国际上，呃，有提到一个体系的，叫终极智慧。哎，这个好，智慧要终极，也就是说，智慧的高度、智慧的深度、智慧的广度。那么，拥有这三度。 然后，并且要真正达到顶峰，那这就是终极智慧啊！终极智慧。恰恰呢，我用了三十年的实践，这里面不是光是看书，它很多的是古代的师傅们这个的传人在今天使用这个实证的技术方法来带领我们叫师徒传承、口耳相传。 呃，言传身教这些方法，那么传递到我手上的很多的宝贵的经验、知识，还有一些技术方法。那么我通过三十年的呃学习、实践、实证，最后终于在前几年，我们完成了一个体系。 所以是在这个我们的这个研究过程中，我们发现，这个智慧它是本身它拥有着刚才说的高度啊、深度、广度啊这样的一个三度。那么这样我们就可以把它呃这个梳理成一个什么三轴线啊，三根轴线，三根轴线。大家看大屏幕。 那这个就是我们把它梳理出来以后的，呃，三根轴线。嗯，大家都说我有智慧啊，我很聪明。那实际上，如果是用这个智慧盘，啊，我们说用智慧的高度来衡量一下自己，用智慧的这个深度去衡量一下自己，用智慧的这个广度或者叫宽度来衡量一下自己。那么你看看。 你到底的智慧，呃，有多大的智慧？啊，这个什么东西都可以量化，你这个银行账上的钱可以量化， <laughs> 对不对？啊，你什么东西都可以量化，那你的智慧怎么去量化它？怎么去量化以说是我们用一个三根轴线组成的这样的一个三轴线的一个啊结构图，那么你就可以对自己。 拥有的智慧进行量化了，啊，量化了。那么，恰恰这是什么？呃，这就是说，我们人跟人的不同的地方就在于智慧的高度、广度、深度，就这三度上面的不同。人家叫高度智慧，我们是低度智慧。 <laughs> 今天有人很喜欢说什么三维思维、四维思维，还是什么五维、六维，甚至外星人是多少维？ 啊，维度的空间、生命，实际上这都是虚幻的，这个都是不着边影的东西。那么能不能量化它？哦，我们如果是用好这个，就可以量化了。那么量化的结果，我们看到的是什么？看到的是三根轴线。大家知道，我们我手里拿的这个一个演示的这个教学工具，那么它是一个什么？ 它是一个正的立方体，那么在我们的几何学上，它称为正方形，啊，正方形或者是正方体或者立方体，它是一个呃立体的。那么这个立体的，它是由三根轴线支撑起来的，就是它首先有一个纵向的，再有一个什么横向的，还有一个纵深的。 那这样三根轴线才形成一个立方体。如果只有两个轴线，就形成平面了。一个高的一个线，然后一个横的线，那这就是平面了。如果立体的，一定第要有第三轴线，第三轴线，那这就形成了一个立体。那么我们中文一直强调说格局。 你这个人生要有大格局，这个格儿大家没有这个理解，这个格儿是什么？说是我们格儿在中文中叫方格儿，方格儿方格儿。那么我们今天人的思维退化了，退化成什么？退化成平面思维或线性思维或点性思维了。所以当时提到方格儿的时候，在你的脑子里是什么？ 大部分人是平面的方格，但是实际上方格是什么？当我们提到方格的时候，它是一个立方体。我们的格局是容量有多大？你为什么说你的格局大还是格局小？实际上就是平面它怎么容纳什么东西啊？没有办法容纳什么。哎，但是如果它是个立方体，它就能容纳东西了，容纳东西了。 那这个在佛家智慧中，哎，是以释迦牟尼为代表的佛家圣人的智慧体系中，他这个叫允啊，一个草字头啊，一个绞丝，那个温度的温旁边叫允。允是什么？允是蕴藏，也叫云结，结是这个结果子的结。也就是说，那么叫五蕴。 啊，五蕴，五蕴就是说，哎，原来我们人生格局是由什么决定的？是由体内五蕴隐藏起来的这个智慧所决定的。所以五蕴是什么东西呢？哎，它叫色、受、想、行、识五蕴，啊，五蕴。 那你这个五蕴，你能够装住东西、能够藏东西的，只有仓库，是不是？那么大家都知道，我们今天在的教室是一个陨结体，就是它是个仓库，它有天花板、有地板、有四面墙，哎，立方体，啊，六合六合体。那这个六合体里面就可以装东西，说是那么我们为什么中国人把这个心肝脾肾肺叫五脏？ 啊，五脏，那佛法叫五蕴，啊，那么实际在中文里面叫五脏。脏字很有意思，一个月亮边儿旁边是一个藏，啊，收藏的藏，收藏的藏，说是哎，那就是说在我们人体里面的五脏也是盛东西的五个库。你这个库有多大小？ 这决定了你的格局啊，你的心这个有多大？你是啊，我们今天是一千平方米或者一方一千立方米的空间，还是一万的，还是十万的，还是像虚空这么大的？哦，这就叫心量的不同，实际上就决定了你的人的格局的不同。那么，不光是你的心。 在这个方面，会决定你的格局，你的肝，啊，你的肺，哎，你的脾，你的肾，那它里面的这个空间有多大，这个格局有多大，它的容量有多大，那么最后就决定了你是一个什么样的人物。所以是你的心、肝、脾、肾、肺里面装着的东西，决定了你的智慧水平。 决定了你的智慧的高度、智慧的深度和智慧的广度。那最大的容量是什么？说是在《心经》这个以佛家智慧为代表的著作中，《心经》里面有一个重要的开示，叫“五蕴皆空”。啊，最大的就是虚空。你如果能够把心、肝、脾、肾、肺都能够变成虚空一样的那么大的一个量级。 那么大的一个体积，那你就是一个了不起的人物，是不是？那么我们古代圣贤体系中，就像我们今天教授、副教授啊，这个讲师啊，然后代课老师，这分出一个呃智慧者的一个级别，那么在古代。 这个各个圣贤体系或者叫终极智慧体系，他就给自己的这个体系中安了不同的头衔儿啊，就像我们今天教授、副教授啊，这个讲师、这个副讲师，呃，普通代课老师，这样在大学里是分成这五个层次的。那么在我们智慧体系的佛法里面，他就用佛、用菩萨。 用这个什么？用这个阿罗汉，阿罗汉里面又分声闻跟缘觉，来定他的这个啊次第，就是智慧高度的次第。那么最高智慧的风，就是说他得到佛的这样的一个尊称，就像得到了一个教授这么一个身份。那么这个啊，你再次一点的就是菩萨啊，菩萨里面又分十个等级的教授。 <laughs> 哈，副教授里面分十个等级的，一级教授、二级教授、三级，哎，十地，他叫一地菩萨、二地菩萨、三地菩萨、十地菩萨，而是这是以什么决定？以智慧高度、广度、深度来决定的。所以说，大家要知道这个，我们今天到了一个时空点，到了一个时空点，就是我们要把今天我们活在这个世间。 实实在在的遇到的所有的事情，用今天的时间和空间去认知、去学习、去经历、去定义、去使用，而不是要错乱时空。很多人很喜欢错乱时空，啊，回到过去的时间空间，我是怎么样？如果你总是活在这个过去的时间空间中。 实际上你是已经是落后的人类。我们中文有一个叫“与时俱进”，与时俱进就是现在什么年代了？现在二零一九年了。二零一九年活在这个时间、这个空间，啊，你要用这个时间的空间的言语去解读过去时空的东西。 让大家以现代的语言、现代的智慧，能去认知，能去掌握，能去应用。这是我们现代智者、现代慧者、智慧者。你在这个智慧的高度上，你有变通的语言、变通的方法，让人家去明了这些古代圣贤的达到的智慧的一个高度。 那这样去理解，而不要退回那个时空去顶礼膜拜。说是我们今天我们不讲宗教，我们讲终极智慧。那终极智慧从古到今，它是一个传承的智慧，它不是今天谁发明的。我用三轴线，只可以说它是一个发现。 就是把古代这些终极智慧，我们可以称为五大终极智慧体系。五大终极智慧体系可以把它归结成，都归结在用现代语言归结在这三根轴线上面去。三根轴，三根轴线有正轴、正向和负向的这个不同。大家看这三根轴线。 实际上，每一根轴线我们用了十一个度来标识它，或是或或者你简单到十一个点，但是这三根轴线这个体系出来以后，它有正跟负，也就是大家看它有箭头，箭头向上这是一个正向的一个方向，那反着向下穿过了这个十字点的时候，它就是负面的，那三根轴线都有正负线。 啊，正负线。那这三根轴线来源于哪里？这不是张卜生的东西，大家要知道，这来源于我们世界人类文明的精华。我们今天的教育可以说是严重失败的一个教育。待会儿我给大家分析它失败在哪里。它是严重的，使我们人类。 这个背离了自己本应有的一个发展道路的一种教育，但是这是食宿的教育，它是为了政治需要，为了政治统治的需要，它没有是根据你需要什么，而是他们需要什么，就是一个统治者站在让你们成为一群羔羊，成为一群这个，呃，我们说可以驯服的。 很被驯服的、很听话的这个，呃一群猴子或者是一群这个海豚，你让它怎么表演，它就跟着怎么表演。它需要这个，因为这个统治它需要你去这样的驯服。然后你听话，我就给你两根香蕉。猴子表演好，给你两根香蕉。那哎，海豚你表演好，我给你两根小鱼。啊，他就下一次就再落力的表演。 那今天的教育是这样的一个教育，那是这样的一个体系，它是适合教育什么？教育畜生的，教育畜生的，就完全让你们不可以有自己的思想，完全不可以有自己的高度的一个追求，否则的话呢，猴子最后变成主人了，指挥你去表演去了，那你能干？你不干 <laughs> 是不允许你？猴子永远听我的就对了。 那这个大家要认识，这是时速的一个需要，好不好？好，它可以使社会有序化，它可以在平稳中，让我们这有灵性觉醒者去寻求自己要走的道路，而不是在一个乱世。如果我们今天新加坡是战火之地，像中东一样，你没有办法坐在这儿，我们一起来研究智慧高度、深度、广度。 你躲炮弹都躲躲不急，然后你饿肚子都饿的，找饭都找不急，你还去搞什么智慧研究去了？说这个制度好，使我们在一个平安、和平、安逸的环境中来找寻自己智慧的高度，这个我们要感恩。但是，如果你仅以此为人生终极，那你毁掉了，那你毁掉了，你白来人了，白来人世了。 作为一个人，你这一辈子应该做什么？这种教育，这种教育是什么教育？终极教育，就是你一定要看到你人生的终点的教育，这叫终极，就是最高的，没有了，到这儿没有了，到极点了啊！这种终极教育，这种终极教育的话，那么在历史上是否曾经出现过？告诉大家。 在历史上一直处于教育的统治地位的，正是这种教育。那在我们这个世界文明中，它形成了五大派系，终极教育分成了五大派系，各有其代表人物。那么在古印度形成了以释迦牟尼，我记住诸位，我现在说的是活生生的人。 不是你们在想象着他在空里飘着、踩着莲花放光的人，不是这些和诸位都一样，实实在在、老老实实，都是爹娘生的人身，这样一个普罗大众普通人，他成为了一种终极智慧教学的代表人物，都是活人。第一个代表人物，我们说古印度教派的。 学派的就是释迦牟尼，也就是大家今天很熟悉的佛家代表人。我为什么不称为佛教？待会儿我们再讲宗教。说是那么佛家，只是这个一家之言，我们称为佛家。佛家的代表人物释迦牟尼教授我们的是什么？终极教育。他的教育特点是，他的教育特点就是让你认知。 过去时、现在时、未来时，大家清楚？过去时、现在时、未来时，说是叫“三时”的教育，时间的时啊，不是不是世世界的时，三时的教育是：昨天是过去时，今天是现在时，明天是未来时，这叫三时的教育。 在三十的教育上，他要求你进入第四平等时。什么是圣贤教育？什么是终极教育？第四平等时是不为过去做，不为现在做，不为未来做，是终极做。就是我在那个所有的所做都是为那个去做的，那叫第四平等时。就是因为就没有过去、现在、未来了。 说这是一家之言，那么我们是以释迦牟尼为代表人物的终极智慧教学体系。那么他的弟子后来逐渐的开门立派，然后教学到今天。说是这是我们终极教育，古文明到今天的一个穿越时空到今天还在使用的一大教育体系。 中医教育的第二大体系是以中国这个老子，名叫李耳，春秋战国时期，他早于佛陀，早于释迦牟尼，这样的一个活生生的人，这是一个历史人物，那么尊称老子，号李耳，啊，字李丹，名字叫李丹，姓李。 是个实实在在的人物，那这个以他为代表的是中华大道统的教育。据我们研究，那么他的教育不是自己独创的，他是叫黄老传承，是从五千年前的黄帝传承来的。那么黄帝又往上推，伏羲氏。 又是两千五百年，所以在在古代的七千五百年到八千年前，中国圣人伏羲氏发明了易道文化，到黄帝时期传承了这个法道文化，到老子时期传承了得道文化。那么这些都是什么？终极教育，教育什么？过去时、现在时、未来时、第四平等时，就是终极。 不是过为过去，不是为现在，不是为未来，是为那个，那个就是第四平等式。这个用这个那个，这是禅宗的说法，就是为哪个？待会儿再给你们指明，因为这是终极智慧的核心。你如果不知道那个，不是知道还有第四平等式，那你就不可能真正获得终极智慧。所以是这是一排代表人物，这是中国。 道统在终极智慧的传承，到今天跨越两千多年，还有传承人，还有传承人还在进行教育，但是《已经》是什么？《已经》退出社会主流的教育了，也就是《已经》在学校里学不到了，在很多渠道里学不到了。今天虽然我们 inter Internet 网络世界极其发达，但是这个要找口耳相传的传承人。 你才能够耳提面命的受教这种终极教育。你想在网络上当落，那就是泛滥成灾。公说公有理，婆说婆有理，是乱七个八糟，是不是？你什么都看不懂。然后第三个系统的传承人叫孔子，这个是晚于老子时代的人物。那么他是 这个儒家学派的代代表人老子是道家学派道统的传承人，孔子是儒家学派的传承人。那么，这个在我们中国称为儒释道啊，儒释道。注意是三家文化，不是三教文化，不是宗教，不是宗教。所以是那么，孔子的教育是什么教育？一样的。 一样的是中级教育，所以是他的教育是脚踏实地的，让你知生，在生的时候积功累德，那就会获得死的果啊！说不知生焉知死也啊！敬鬼神而远之也啊！这些就告诉你什么？你脚踏实地的做个人。 人成了，你那个就成了。就是说，那个是什么？咱们还是说过去不是为了过去活着，不是为了现在活着，不是为了未来活着，是为那个活着。这是终极智慧的核心。这是第三大体系。第四大体系呢，就是以西方为代表的耶稣，后来人尊称为耶稣基督的一个教派。 它是一个教育教派，它不是宗教教派。这些圣贤都有一个典型的特点，就是他们在活着的时候根本就没有留下什么东西。第一，他们没有经典，没有写成书的东西。这些所有的圣贤的教育都是后来的弟子们多事儿，把它集结成经典了。所以他们有这个特点。 所以说，大家放心，他不是为了著作权而教育。 <laughs> 现在有人写书是为了著作权，声明这个著作权是我的，因为好卖钱。这个书只要宣传出去了，很好卖钱，是为了钱在写书。按古代圣贤不是这个，他为了终极教育、终极智慧的教育，奉献终生，因为他彻悟了宇宙实相。 生命的实相，说终极智慧就是关于宇宙实相和生命实相的终极揭秘。你什么时间能够自己去解开这个密呢？解开两大密，一个是宇宙到底是怎么回事第二是生命到底是怎么回事你解开这两大密了，你的终极智慧彻底完成了，彻底完成了。否则的话。 你所学的只是沧海里面的一滴水，啊！然后是以耶稣为代表的西方，在终极智慧的这个教学体系中，今天为我们留下了大量的可参考的资料。普通人以为耶稣只留下了一本圣经，实际上，在我们这么多年的研究中，我们发现不是这个样子。 他留下了更多的东西，是用黄铜、用黄金聚在教堂上的东西。我们在欧洲，在这个俄罗斯，啊，在这个其他的一些地方啊，包括美洲一些地方去考察，那么发现耶稣真正教给我们智慧、终极智慧体系的大量的东西，并不在文字上面。 而是作为一种艺术品，雕塑在他的教堂上。这里面有东正教堂、天主教堂、基督教堂。只是今天能看懂的人少之又少。说这一教学体系十分让人赞叹，也是跨越时空到今天依然在时空中传播着智慧。那第五教学体系呢，就是大家知道的中东。 的伊斯兰教学体系，伊斯兰的教学体系里面出来的代表人物叫穆罕默德，他的教育也是关于终极智慧的一个教育。那么我们梳理世界上这个比较著名的，当然还有一些分支体系，从这个几千年下来，还有一些印度，比方说有一些其他的分支体系。 那么，在美洲还有印第安的分支体系、玛雅文化的分支体系等等的，在中国还有一些什么呃法派啊、阴阳派啊、法家、阴阳家、医家啊，各种各样的家的流派啊，诸子百家流派，那这都是属于道和儒的分支体系。所以我们今天不是研究历史，跟大家不讲。 但是，只是告诉你，张卜称教授今天给你们教授的东西是有根儿的，不是他的东西。我们人生的时间很有限，我们如果想用用自己的几十年的时间去学完五大教学体系的这个终极智慧，是实在是无能为力。 有的人说好，我一门深入，我只在一家里面深入，那也了不得。比方说，我们说释迦牟尼这一家的宗教啊，这个留下的经典，那么大藏经，那么堆到堆起来，是我们现在教学这个房间的一半儿这么高， <laughs> 这么多，你这一生怎么看完？其他的这个道藏，老子为传承的道藏。 孔子为传承的这个《四库全书》啊，这个都是了不得的。那么你在一生穷自己一生，从出生到现在到未来，你死之前，你都没有办法去把它读通读透。所以说，如果在这个文字堆里找，很辛苦。那么我们会在一生中被埋没。 那么不从文字堆里找，怎么去找？所以这里面很多历史上对终极智慧实证和研究者，他给我们很多的启迪。特别在释迦牟尼的教学体系中，他在终极教教学里面，他提到了这个三种般若。一种般若，是文字般若，就是经典，大家要学习，要读诵。读诵经典的目的有只有一个目的，叫。 诵经万遍，其义自现。是记载通过文字记载里面的圣者要传给你的真实意，你要读出来。这个叫其义自现。你不是读给鬼神听的，你是不是读读给天神听的？你是读给自己的心听的。你要使自己明心见性，大彻大悟。 所以这个就是经典的力量，经典的作用。今天我们大部分人都堵着给外面听的，你浪费了宝贝。外面听有没必要？有作用，但是你自己都没听明白，你想让别人明白不太容易。你先要自己明白了，你才比较容易让别人明白。说诵经万遍，其义自现。 目的是要你开智慧，目的是明心见性、大彻大悟。这是文字般若。那么第二种是个获得终极智慧的方法，叫观照般若。观照般若就是离开文字，不理文字，教外别传，以心印心，直指人心，见性成佛。 佛是谁？佛是谁？佛是最高智慧者。你你把这个从宗教的术语中转换一下，佛是什么？最高的智慧的拥有者的称号，啊，现在可以称为是博士后导师教授， <laughs> 博士后导师这样级别的教授。这是只是类比啊，不是说博士后这个。 导师都是教都是佛了，不是这差的太远了，因为他们只是有世智变聪，没有终极智慧，他不懂死后的事情，不懂过去时的事事情，只懂现在时的事情，说是他不能成为佛，啊，只是类比一个，说是见性成佛，这个佛是你大彻大悟。 明心见性，洞彻宇宙实相、生命实相了，哎，这个就是什么？这是观照般若。观照般若，说这里面有禅宗里面的止观法，有冥想法，这开始使用 technology，就是技术方法了。那么最后还有一个深层次的，在终极智慧里面的方法叫实相般若。 这个十相般若到底是什么般若？说是观照般若，通过我们的止而胜观。止是什么？就是你首先要停止自己的妄念、妄想、胡思乱想，这个叫 stop，stop 停止，停止它。然后在停止之后，你进入了一个自己的自心，像大圆镜智一样的。 这样的一个展现，洞彻照见十方，洞彻十方，照见明了十方，这样的一个功能，你的新的功能展现了，这在这个大圆镜里面能够照见宇宙实相、生命实相，这就是观照般若，这就是观照般，就是要能升起圣观。 有生管理。那么，终极智慧的第三个方法叫实相般若。实相般若到底是怎么一个实相般若？释迦牟尼在这个教学上十分精彩，他就是告诉你：你原本是那个东西，你现在要成为那个东西。 你最后一定是那个东西。 <laughs> 好，这个东西是什么东西？ <laughs> 哎，不然它不就叫不能是第三波日十相波日了？否则你懂我懂，那不就还叫什么十相波日了？那就谁都懂了，那还麻烦了。现在好懂了，以前真的很难懂，现在好懂了。那这个十相波日是什么？ 今天科学家为我们解解密了，《十相般若》里，佛陀曾用了一句话，叫“真空妙有，妙有真空”。这是什么？这是你的一点零，也就是父母的精子、卵子在结合的时候，这个他们结合的时候形成了一种，嗯，这个相吸的阴阳相合的相吸力。 这种相吸力一下子产生了粘合力，然后把你这个一点灵光包在这个阴阳的这个体里面去了。是这一个晶莹透亮的一个点儿被包住的这个一个点儿，这一点光实际上就是那个实相，不是？ 这就是释迦牟尼说：“哎，原来众生都有如来德相，因妄想执着而不能证得。”哎呀，他是个赞叹，他自己在菩提树下睹明心而悟道以后，发现原来我不大，我就是一个小点儿，小点儿点儿到点点儿到多么小。今天科学家为我们量化它了，所以说。 请各位拜托你们回到我们今天活着的时空来，用现代思维、现代科学佐证，去做现在应该开启的智慧，而不要停留在那个咬文嚼字的古时代里面去。这一点儿是什么？今天科学家说，量子，我们的物质。 在最小的单位，一个粒子，最小的单位就叫量子。基本这个粒子有很多种，其中有一种是光量子，光粒子。那么这个是万物生成的原发点，在愿万物生成之初，它进虚空变法界；在万物生成之后。 它成了万物体内的心儿，不是心脏，是心儿，是一切从此开始生发。它成了根，它成了母体，它成了万物生生不息的心儿。这个中文要读准了，叫心儿，不是心，心儿是核心儿。 就是原子核里面中央的那一点儿的核心那么这个心有多大？科学家今天说，一根头发丝的百万分之一，好小的一个点儿。是啊，你刚开始诞生的时候，你不是这么大的。你觉得你的身体这么大？你原来在娘肚子里就这么大？ 那不把娘害死了？而你在娘肚子里多大了？一个卵细胞开始的，卵细胞有多大呢？我们今天要借借助电子显微镜你才看得到的，你肉眼根本看不到的。那在卵卵细胞里面有什么？有一个零点儿，这个零点儿本身是自由自在的，在尽虚空变法界中存在的，结果被父母的阴阳。 产生了粘合力，把它给包裹进去了。这一点真灵，加上了父的阳、母的阴，阴阳加一个灵，三生万物，诞生了生命体。万物都是这么诞生的，有阴阳化生，有阴阳揽生，有阴阳胎生，有阴阳实生。 大家学过生物，食生、化生、胎生、卵生是四大类生命体诞生的根源，但是都是阴阳包了一个点儿诞生的，就是这么一个事项。这是第三十相不热，十相不热。那么你是谁？哦，你是那个点儿，你身上背负着负。 背负着母的 DNA，父和母的 DNA 哪里来的？从他们的父和母各继承一半。说我们今天在生物学上提到生命 DNA，生命的基因，所有的生命都有基因，所有的生命都是这样诞生的，无一例外。 这就是什么？这就是实相般若。说是当你明白了实相般若的时候，你不需要再回去文字般若，再不要去看那么千经万经，因为你千经万经的目的最后是要回到这个实相的。 <laughs> 那你也不要做去做观照般若，观照般若的目的是让你见到这个点儿，最后通过圣观照见显露自己的这一点的真心。 嗯，通过关照技术方法去把它找出来，说是如果是你在终极智慧上，你能够知道当下通过现代量子科学认知，我原本就是一个点儿，事情好办了，事情好办了。你需要做一件事情，还原这个点儿的，不被遮盖，不被污染，不被污染。 这就是一切的终极，就是还原我自己的活泼泼、圆坨坨、光灼灼、光而不要的净虚空变法界的本体。净虚空变法界是由这一个点儿一个点儿进行无缝连接、串联起来的法界光子海。一切的万物都是在这个体上生成的。 这个光子海的连接，就像大海洋中的水底一样。然后我们看到的水是汪洋一片，但是汪洋一片的大海，汪洋一片的江湖，实际上是由一个水分子和一个水分子无缝连接组成的水的海洋。光子跟光子的无缝连接，结成了我们的法界无量光明体。 众生都在这个无量光明体上，以因缘而生成，以因缘而灭亡。生老病死，成住坏空，生住异灭，这就回到终极智慧上来。说是你明白了这个道理以后，我们再来看三根轴线。三根轴线为什么它是一个终极智慧？ 的一个体系，也就是说，我们在轴线上看到前面的八，就是总共每一根轴线有十一个点，十一个标志点。那么在八之下和第九之上，那么我们把它分成了两个段，一个是什么？一个是中级。 一个是现实，现实，这个八往下都是现实，时速，这个九往上是出世，是离开的这个现实。那么古人就把它标示了八啊，那么我们在佛家体系中看到了八十，八十是有眼耳鼻舌身。 啊，前五识加意识的第六意识，加第七意识的末那识，加这个第八意识的阿赖耶识，那这样就形成了一个纵向轴线的一个思维高度。这个从这个八十往上的九十、十一，实际上都是众生本具，包括八十也是众生本具，但是。 我们生命的高度的不同，恰恰是你启动的意识的高度的不同。一个高级管理人员，他必须启动第七意识，也就是要学会左思右想、前思后想，他要规划，他要思考，他要策划。那这个就是我们第七意识摩纳识的一个功能。 然后，普通的一个阿嫂只会扫地，只会端盘子，做事从来不用大脑，他就只用了第六意识。第六意识是一个模仿意识，是一个惯性意识。在流水线中生产的工人，他只需要使用第六意识就行了。拿了一个东西，砰放上去；拿了一个东西，砰放上去；再拿一个，砰放上去，不用思考，不用算计。 然后没有用到第七蒙纳史，没有启用第八灵感意识，啊，然后他一旦启用第七意识的时候，哎呀，我这一辈子不毁了吗？永远这个账拿起来放下，拿起来放下，拿起来放下，一辈子这个样子。他一旦启用第七意识，我不干这个了，我要再找工作了。一发现不行，人家都要学，让让我学计算机，拥有一门技术，我要能够用脑，哎，他要去学习。 通过学习以后，掌握掌握技能，会规划，会操作，灵活性多变的工作，他适应了。哎，他提升到一个高级的白领了，他不是一个低级的普通工人了。这个时候，他的待遇、他的社会环境、他的依依他啊，依着他的意识而显现的所报世界进行了变化。 他不再跟这个普通的工人打交道了，他开始跟比他高级的总裁打交道了，他的格局改变了，由第七格变成了第八格，啊，由第六格变成了第七格，那第八格是什么样的高度？第八格呢，基本上是人间伟人的高度。这个高度怎么去界定呢？就是这种人，他是不是会算计的人？ 他虽然是会左思右右想前思后想，但是他做任何的决定的时候，他是凭着灵感一激灵，立马下决定，做出的决定。那之前他也看了财务报表，也做了一些相关的调查研究，但是那个时候都没有办法使他下下决心。结果打着高尔夫球，突然灵感一动，哎呀，不好，这个。 原来这么赚钱，然后我放弃它，我就是一大损失。马上不打球了，拿起电话告诉秘书说：“把那个订单给我下了。 <laughs> ”秘书还说：“哎呀，那你不还是要过几个星期开会再研究吗？”他说：“多话，给我下了。”结果订单一下，砰，地价升起来了，砰，股票涨起来了。哎，这是灵感思维。我们的灵感思维创造了地球上的伟人牛顿、爱因斯坦。 伟大的政治家、思想家、科学家，能够引导人类向未来更辉煌、更好发展的人，都是具备第八意识高度的人。他使用的是超越左思右想、前思后想的第八高度的智慧。 所以说，我们通过智慧体系的这个学习，终极智慧的体系的学习，那么你会知道如何去提升自己思维的高度，如何突破你目前思维的局限性。我们人是被自己当下给蒙蔽了，给局限住了。欧洲一个很著名的一个。 大亨，他原来出身是一个在快餐店里端盘子的一个小伙计，然后后来有一个银行家去吃饭的时候，发现这个人气宇轩昂。记住了啊，这是一个人的格局。这个在我们接下来那么多的课程中，都要让你们去学习如何评定一个人的格局。 如何去感知一个人的格局？那么你们中间今天来了很多老板，那么甚至很多大公司的 CEO 都在这里学习。好，那你将来你的属下谁能够成为你的左臂右膀？那你就必须知道他的格局是什么，他的量级是什么。然后你如果是误用了一个人，他不是这样的格局，不是这样的量级。 那最后就把你的事业给全盘毁坏了。说这都是可以量化的，说是那么，有的人说老师，那么一个银行家看一个小伙计，他有什么能够知道他是不是一般人呢？这个举个例子，你们也知道啊。我们现在出去去小印度，然后呢，看一个人穿着西装领带，哦，收拾的油头粉面，然后很帅，穿着皮鞋。 但你一看，哎，打工的 <laughs> 外劳，一眼就看出来了。哎，你再看着张普生穿着一个呃大裤衩子，穿着个大拖鞋，然后呃穿着一个 T 恤衫在那个路上崴了崴了走，你这一看，老板， <laughs> 给张普生个掌声吧。然后看见老板了不知道掌声，啊，你们不要听着听着都睡了就没劲儿了， <laughs> 要能够醒过来啊。 那你为什么能看到？他马上就看出来不一样了。这个实际很简单嘛，就是成于内，行于外。一个人到底是一个什么料实际上，你打上眼，有经验的，像我们五六十岁的人，打上眼一看就知道他是个什么料啊。这是什么？这就是这个人他在做任何的决策的时候，他自己内在的思维高度决定他了。 这个虽然衣服衣冠楚楚，但是不是个什么高级的人才，就是个打工仔，啊！所以说大家要知道，那么我们不太难去学这些东西，很容易学会，因为你自己都看得出来。老师一点，你只是没像我们这样注意观察而已。真细致一观察，你下次一看，哎，张老师说的真对啊！这个看起来好像衣冠楚楚，实际上是。 呃，它里面一堆草包啊，绣花枕头，没什么本事啊。说是大家要懂得，这是格局，是思维高度决定了一个人。那么我们怎么去改变它？说这里面有很多很多的技术方法，不是光一个界定而已。那你要去改变你的思维惯性。 突破才可以说，刚才说这个银行家看到这个小伙计，然后就觉得哎呀，太可惜，这个人才，这难得的一个人才。那么他怎么在这端盘子？他就问这个小伙计说：“哎，你为什么在端盘子？”他说：“哎呦，我不端盘子我干什么？你说的倒怪。”他说：“那你这个没想做点别的？”他说：“我怎么能做？我是个笨蛋。” 啊，你看这个有智慧的人都说自己笨蛋，不像你们说我很聪明。 <laughs> 然后这个银行家一听，哎，挺稀奇，还有人说自己是笨蛋，就问他说：“你为什么是笨蛋？”他说：“你看哦，我小时候啊，我爸妈说我笨蛋，我不信的；我在幼儿园小朋友叫我笨蛋，我不信的；到小学，这个从老师到学生这个同学都说我笨蛋，我还是不信的；到中学，我终于相信我笨蛋了。” 为什么我考试总是不如人，学习不如人，啊，考试成绩不如人，说我既然是个笨蛋，人家将来都能上大学，我上不了，我还念什么书啊？我不干了，我下来做伙计，然后提前比他们多赚几年钱，好攒钱， <laughs> 因为这个这个人家将来工资高嘛，我工资低，你看他是不是笨蛋？人家不是笨蛋，人会算计。 然后这个银行家就跟他说：“那你从来有没有想过，你这个做点什么生意啊？你不要来这个打工啊？”他说：“想过，想过有什么用啊？我又没有钱。”后来我一想是笨蛋，也不要做了，还是老实打工好了。说你们不肯给老板老实打工的人，实际上都不是笨蛋，啊。 是这个话不太好听，是一个真笨蛋。 <laughs> 要给老板老实打工的人是不是笨蛋？要反过来说。 <laughs> 然后呢，最后这个银行家说：“那你都想做什么生意啊？”他说：“我想做做做这个，但是我想想而已，又没有钱，谁会帮我这个笨蛋？”然后说：“不要做。”后来这个银行家说：“那你这样，那你有什么想法？咱俩合作。”然后呢？ 呃，赔了钱，算我的，我出钱，你出主意，啊，你你出劲儿，然后咱俩平分，然后赔了钱都算我的。这个笨蛋一想，哇，这一个大笨蛋来了，这哪有这么算账的？赔了都算他的，然后赚了我们俩分钱，那这没有压力，这挺好的，上天就试试吧。结果不得了，一下子大赚，因为他说那些人真笨蛋，那么到商机都看不见。 在他眼里，到处都可以赚钱。所以说，一个人如果是没有这个银行家去赏识，然后这一个孩子呢，就永远成笨蛋了，就这一辈子就是一个靠打工养家糊口的人。恰恰经过了一个智慧者的点拨，有智慧者的赏识和帮助，然后他改变了自己的思维模式。 改变了生活，因为思维模式改变，格局的改变，最后导致了生命高度不同了。最后成为现在的世界大亨。说是这个世界，千里马到处都是，伯乐不常有。那么在座的各位，你们是需要一个伯乐，需要一个赏识你们的人。 需要去点拨你们的人，那你们只需要虚下心来，肯去学习，受人点拨，受人帮助，那你就可以彻底的改变自己的智慧高度，启动自己本有的第八意识、灵感思维，乃至第七意识的这个做一个高级白领的思维方法。 那么上升到灵感思维的稳定性迸发，那这样你就可以成为一个这个世界伟大的人。那么在你终极人生这一生走到底的时候，也可以实现在世间一个终极高度，也就是你没有白活此生，在世间法上可以获得最高的成就。 那就是第八智慧的使用，就是阿赖耶识灵感思维的全面启动。灵感思维在五大系统的教学中，都成为一个仓库式的、一个仓库一样的一个智慧。大家知道，你们来我的这个房间、教室，看到有一些图书在货架子上。 但是你们知道，如果你们去了国家图书馆，那里面会有多少藏书啊？说是第七意识，实际上只启动了我们今生的一些仓储在自己仓库里的图书和知识和经验。到第八意识的时候，它就是启动了整个图书馆里面仓储的智慧和经验。 当然，这个在我们今天讲智慧、终极智慧的时候，我不想牵扯到更多的引起争议的话题。但是，在这个终极智慧的教学体系中，通常把这个像图书馆一样的仓库称为第八阿赖耶识，称为种子识，又叫藏识。 按照他们的说法，它是你过去生很多很多过去生储藏的记忆、智慧、经验，都藏在这个第八阿赖耶识里面。所以，当你能够去使用第八阿赖耶识里的智慧的时候，你使用的不是今生所学的智慧，而是过去生生世世累积的智慧。告诉大家。 我们如果从 DNA 学说、从基因学说中可以看出这个说法的科学性。我们不讲你有过去式，我们只讲你今生从哪里来，你今生从父母那里来，所以是你的脑海中在智慧库里，你会传承着你父和母的。 通过 DNA 传递过来的智慧和知识和经历和经验，这个叫记忆。今天，科学家已经把 DNA 这个解读成最大的这个云端记忆库，就是说我们在人体中最大的仓库不是你的大脑，是你的 DNA，DNA。 它是一个像云端一样的无限量的一个记忆体。那在这个记忆体里有什么？当然就有你父携带的基因里面的记忆体，这个叫物质不灭；有母携带的基因的记忆体。那么这样下来，父有父母，母有父母。 哎，父的父母也有父母，母的父母也有父母。说古代特别重视九族传承，九族传承，也就是你从太爷爷太太太太太太太太爷爷往下，所有的经验、知识、经历的事情，实际上都储存在你的 DNA 中，都可以在大脑的屏幕中进行转换和展现。说你才知道古人第八那野史多么厉害。 这个仓库多么厉害！但是要用观照般若才能进去第八库里面去使用这些智慧。这就是终极智慧教学中要有 technology，要有技术方法给你。只是光知道你还不会去打开这个宝库。那么上去第八有没有？ 第九智慧，现在可以跟大家讲，第九智慧就是终极智慧，终极智慧。你现在的仓库还只是从父和母，或者是从过去七世父母那儿携带来的一些基因的记忆体作为载体携带来的，这个量还太小。假如你进去第九智慧的时候， 你使用的，是整个太虚空里的智慧，叫尽虚空，变法界，无处不是的智慧。说老师怎么去找这个？对，说是我们为什么要用很长的课程体系，来给大家展示，并且让你去真正的获得技术方法去打开。 这个第九，这个智慧之门，这个门很小，你们知道有一个电影叫《芝麻开门》， <laughs> 啊，它比芝麻还小，这个点很小，在你的心中叫心中心，把它打开，当然不是你的肉团心，当然这个在智慧课程体系中，我们慢慢的去演示它，说是？那么还有第十，还有第十一， 第十，我们可以称之为这个能现万法的一种智慧，就是宇宙虚空、生命实相和宇宙真实相，会在你的这个这一个像帝王珠一样的球形的立体的一个智慧里面一个点中全部显现。第十一、第十的智慧是什么？第十的智慧是能够改变。 叫能造万法。我们知道，老师现在看到对面的书架子，看到一本书摆歪了，这就像我拿着一个镜子照见，但是我在这个镜子里想把那个书摆正了是不可能的。说我只有走到那个书架上，我才可以把那本书给摆正了。那么到第十智慧的时候，我不需要走到那里，我就能够在当下。 改变那个书的位置，这个叫能造、能变、能化变、能创造，心能造万法，这是第十的智慧，它比第九高出一大截子来。那么还有个第十一的智慧，第十一的智慧，我只是在这里先给大家点一下，当然我们在详细的课程体系中会一一的给你用经典。 因为我们这次如果是大家真上这一堂课程，我们是大概要用五十讲，每讲呢大概我们大概要用三个小时，也就是一百五十个小时以上，甚至更多的时间才能给你们讲完，所以是会一一的去分析。那么第十一的智慧是什么？第十一的智慧就是你坐在这里不正的，自己就变正了。 不用你去看，也不用你去用心去改改造它，你心不用动，啊，你在这唰，自己周围的东西全都有序化了，全都导正了，啊，这就是厉害，这就是第十一的智慧。那么大概我们这个这个纵向的轴线，因为今天的时间的关系，我就给你理这么一点，你看出来了哦，这是原来老师今天从第七啊。 第八、第九、第十，这个给我讲。那第六是什么？第六就是模仿。刚才讲了，这个第六意识的智慧，实际上是动物和我们人灵长动物啊，不是普通动物，灵长动物和人共聚的。什么意思？就是哎，它叫惯性模仿嘛。比方说海豚会表演，你觉得它很有智慧吗？不是，它这是最高，它启用的最高就是模仿，它不会思考。 他要会思考，他会让人去表演，他给你鱼吃， <laughs> 不是人给他鱼吃了， <laughs> 他就会指挥你了。所以，他不会，他只能去为了那口吃那个鱼，然后他就去模仿猴子也是这样的。但是人会思考啊，会思考，是是是在动物中脱颖而出，是超越普通动物的高级生命体。说我们不是动物。 东武最大的本事就是魔法，超出了之后就没有了。那再往下还有前五史，他的这个低级的智慧，我们今天的时间就不再给大家讲。那么在课程中我们会让大家去明辨，哎，明辨。那么大家看到的这个是人生的高度，也就是说你要高其所高，你一定要提升自己的思维力，培养自己的思维能力。 改变自己现在的固有的思维模式，那么你这样，你才能真实的改变人生，改变你现有的格局，而变成一个伟人格局和了不起的一个大智慧者，啊。那么大家看这个横向的轴线，横向轴线，刚才老师讲过，它是一个广度的一个代表。 广度叫广大啊，什么叫广大？就是你的影响力、号召力，可以影响到一个很广大的范畴。那你要想影响别人，你一定要做到具备德横啊。这个传统，这个叫不叫德行？叫德横。横是什么？横是行动结出来的果子，叫横。 啊，行是行动，德行只是行动，德横是结成的果子，由德行结成的果子叫德横。那么这个大家看到横向轴线上展现出的是一个这个标志点，那么它是由仁义礼智信五种德来做标识的。 那这就是大家知道的，我们这个经常讲到的五伦、五纲、五常、五德，这是一个维系人类社会在有序化、正当化发展的所必须的基石。一个社会是否达到了一个文明程度，实际上就要看整个社会群体。 的身口意表现出来的外在的外相，是否真正符合了这五种德行？身是身体的动作，口是嘴里所说的话，意是你的起心动念。那在这里起心动念是看不出来的，但是你的形体行为、人体行为。 表现出来的东西是否符合道德规律，是否符合五德，这是看得出来的。比方说，在地铁、在公交车，一个人会跟老年人抢座位，会跟孕妇抢座位，啊，那么这个就是什么？这是通过一个行为告诉这个人严重缺德，这个行为就已经表现出这个样子。 我这个以前雇过一个员工，挺有意思。有次是上班来哭，一个小姑娘，哭得稀里哗啦的，然后大家就关心她，说：“哎，你今天为什么哭啊？是这么伤心？”她说：“我在地铁上有人给我让座。”你们笑什么笑？ <laughs> 然后大家就问她说：“嗯。” 这个为什么给你让座吗？他们看我肥，以为我怀孕了。 <laughs> 哎，看一下我们新加坡真文明，但是把他搞哭了。哎，这个说明什么东西？就是一个一个行为展现出的一个文明程度啊！大家看着他肚子大，哎，觉得他怀孕了。我就有点倒霉，因为我是男的，肚子很大，没人给我让座。 啊，这个是个女的，肯定的，走哪都有给我让座的。一看她肚子，不知道几个月了，啊，这是这个说明了一个文明程度，就是你的行为，它实际上是一个人的内在的修养、德行的一个表现。那么还有你的嘴，嘴为什么会说这个话？嘴说这个话，实际上是你的心里有这个，你才说出来；你的念头有这个，你才说出来。 当然，我们今天就是可以忍隐藏了，就是心口不一致，我心里怎么想，嘴上不说，所以这是一种很好的功夫啊。但是实际上，在某些场合，你这个发脾气的时候，你是还是砰砰砰砰砰全都说出来了，竹筒倒豆子倒出来了，那就还是心里有那个东西。 说是我们的行为、我们的言语，实际上是你的意念的外在的彰显。那么展现出来的身、口、意是否符合道德律，这就是验鉴定一个社会文明程度是否文明的一个标准。那么用什么来形容？来用什么来鉴定呢？就是信德、智德、礼德、义德、仁德。为什么这个是一个高度轴？ 实际，这在我们的道家以老子为体系的这个终极智慧的教学中，他有本书啊，叫《老子》，当然也有叫《道德经》的。那实际上，这个帛书版叫《德道经》。 无论怎么称呼他，他都是一个智慧的结晶。那么在他的这个书中，他讲得很清楚：说“失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄也，而乱之首也。”什么是乱？你的信德丢失了就乱了。说是这个从仁德到义德是一个倒退。 从义德到礼德是一个倒退，从礼德到智德是一个倒退，从智德到信德又是一个倒退，就是一层一层的低级的德行。所以也证明了仁、义、礼、智、信不在一个水平线上，不是一个高度，它是从高到低，越来越低，越来越低了。那么我们是从低到高把它排列起来。 这是这个体系告诉我们什么？就是人间社会的文明程度是是否达到一个高度了。那如果是达到天下皆人这个水平，就是包容、慈悲为怀。这在我们新加坡展现的特别优秀，不分种族、不分宗教、不分什么皮肤。 大家都是一家人，啊，都叫新加坡人是吧？啊，好像是不是这个 <laughs> 发音？我不知道，不太准。 <laughs> 然后这个，但是呢，这个是仁德的一个彰显，就是我们的国策如是，你不要分我们是什么皮肤，我们是什么种族，是大家是一家亲，在一个国家，啊，一个团体里面，一个。 这个空间里面，我们应该是一家亲，那这是仁德的一个彰显。义德是什么？义德是担当，就是担当。我为这个国家要担当，大家活得很累。实际上，我们如果只为自己活着，会很轻松。我们累是因为我们要为父母担当，我们累是因为要为儿女担当，我们累是要为兄弟姐妹担当。 再有大义德的人，是要为天下人担当，是为这个社会更文明，是为我们的这个地球上的整个生命都解脱这样的义薄云天的天下兴旺、匹夫有责的担当，这是大义凛然，大义凛然。说是这个义德是担当，不是什么这个。 你们请老师吃饭，然后你们总是买单，这个叫仗义， <laughs> 这是义德的一个展现。但是这是小担当，大担当是把众生担在自己的肩上，天下事都是我的事情。说是我们这是一种义德的展现。那么礼德，礼德是尊卑，我们为什么要不停的向上？ 我们不不停的上相，是因为要获得别人的尊敬。我们是一个人类，是一个群体生命，和谐共处的一个群生生命体。所以，我们不是自己觉得自己不错就行了，我们是需要得到认可，得到别人对我们的尊敬，得到别人对我们的尊重。那这是礼德，说我们要向上，我们要自律，我们要奋发。 我们的财富要得到满足，我们的社会地位要有一个足够高的地位。通常按照传统来说，这是一种错误的念头。实际上，告诉大家，这是一种正经见。正经见是大德必得其位，大德必得其禄，大德必得其寿。什么意思？你的福、禄、寿、喜，原来是德转换出来的。 换句话说，你的地位还不够高，你的财富还不多，你的薪水不够高，哎，你的社会地位不咋地，是因为你的德没有那么大的感召力。说是你没有得到别人对你的尊重和恭敬，这是礼、德、失的结果。你如果是奋发向上、奋勇向前、正精进。 那你这些都会得到。那古代通过死后盖棺定论以后，对你的祭祀礼，使用什么样的级别的礼，来决定了你这一生有多么尊贵。说有天子礼，有大夫礼，有属民礼。啊，并且他规定的很清楚：如果是一个大夫的父亲过世了，这个丧礼。 只能用署民礼，因为父亲是署民。虽然是你是儿子是大夫，是朝廷的高官，但是你不能用贵的、大夫的礼去葬你父亲，否则你是僭越。父亲过世之后，你的祭祀，你去祭祀自己的父亲，你要用大夫礼，因为你是大夫。 说是荣耀自己的父亲，去用大夫礼祭祀自己的父亲，而不能用署民礼祭祀自己的父亲。父亲是大夫，你是庶民。父亲红，就是父亲死要用大夫礼，葬礼，祭祀的时候，你只能用署民礼，你不能用大夫礼。说是他通过一个礼来展现出一个人的尊贵，一个人的尊卑。 反正这样就有序化，大家就不争就不乱。那么智是什么？智是智慧。人最怕的是愚昧。这但是这个智是什么？叫为智者日增，就是你每天通过知识和经历所获得的经验和学习到的知识为智，说它并不是很高的一个东西。 但是这个智跟你不学无术是相对应的。很多人不学习，不学习经验，不学习这个各种的知识，说不学不会，说他只能做很低级的工作，啊，说这是我们人作为一个人，那么这个在第三、第四德上你要有智德，如理思考，不搞迷信。 不搞崇拜，理性思维，理性思考。那么再下去退下去是什么？信德，信德是什么？这个在孔子说：“人而无信，不知其可也。”什么意思？就是这是人的最低底线了。如果你连这一个德行都没了，换句话说，你就不是个人。人而无信，不知其可也吗？ 说你怎么还能做一个人呢？不配做人啦！那这个信德是什么？信德是要知道自己是谁。这个信不是你们理解的信誉，这个信德是你要知道自己是谁。你们到底是谁？我是张卜生，no。 你现在张卜生是现在叫张卜生，你小时候不叫张卜生，还有个乳名儿。你再小的时候，在母亲肚子里还没有名儿。你再小的时候，你是个懒细胞。你再小的时候，你是个小点儿。这个小点儿就有点意思啦。那么，在佛法里面，佛家体系里面，他称为你是如来。 如来是不生不灭不来不去者，如来也就是你生也没有生，因为是因缘生，是因为父和母的精卵染了你，才因缘上缘起上生出一个张不生来。啊，这个父母的缘尽了以后，这一生哎，给父的还掉，给母的还掉。 你那个灵明净点儿干净了，哎，又回去做你的灵明净点儿了。那作为一个灵明净色点儿的时候，你从来也没生过，你从来也没有死过，啊，这就是信德，这就是你要知道你是谁，因为你不知道你是谁，你真的白活了，你不是个人。那从这个意义上，我们今天多少人不是人呢？ 整个人类几乎都不是人了，几乎都张扬到我是张不生了，我多么伟大，我多么能耐，一个魔性的张扬，失去了信德，极其可怕。当你知道你不大，你是个小名点的时候，哇，你很谦卑。为什么？他我是个小名点他也是个小名点只不过他是个女生，我是个男生，还我们在这个名点上。 没区别。那个时候你不张狂，说“人而无信，不知其可也”。这个“信”是要相信自己就是如来。那么在老子的教学体系中，它就叫是道。这个点儿是道，是阴阳旁放光生出来的道生之的道，它是空的，它是透明的，它是不生灭的。 这就是道，哦，说是你要知道你是道，这这，如果你在老子体系中学，你要认知，哎，我是道，我不是张卜生，张卜生是道生出来的那个东西，但是他等他缘分尽的时候，张卜生也不存在了。说是这个万法因缘生，还从因缘灭，然后好，儒学称为人儿哈。 不是仁义的仁，仁是仁义的人，慈悲包容。仁儿，仁儿是什么？仁儿是果核儿里面那个芯儿。核桃仁儿，核桃仁儿是外壳打了以后里面的核桃肉。苹果仁儿，啊，杏仁儿，杏仁儿露是杏子吃了有一个。 硬壳硬壳砸碎了以后，里面的那个人儿，人儿是什么？有两半儿，两半儿就有阴有阳有中，哎，叫人儿。儒学叫人儿，道学叫道，佛学叫如来。那在基督教这个基督这个传承系统，耶稣基督称为上帝，上帝生了万物，万物都是上帝创造的。他上帝创造万物。今天科学家说。 光子，你他创造了你以后，他在你身体里面就是那一点儿心儿，那一点心，那一点光。你离开了这一点光，你就死亡；你的肉体不离开这一点光，你就会活着。哪有什么迷信成分给你们去搞啊？今天的宗教。 已经出了很大的问题，这个让很多人错乱时空，误以为你是奴隶制时代的奴隶去依附一个人，误以为是封建帝制时期的这个犬奴文化，你是一个有主子的人，然后你属于那个主子，你是那个主子的奴才。 有个好主子，你就荣耀了。这不是大清帝国的那个奴才相和主子相吗？是不是？那个这叫犬奴，你做了人家的狗腿子，做了人家的奴才，你以主而荣耀。 你是一个主人，主人是富豪，主人是一个大官，你是主人的一条狗，别人也不敢打你这条狗，因为打了狗，主人会出来给你撑腰。这是背离了信德的及其有害的宗教体系。我们在中世纪欧洲的基督教体系出现了这个问题。 就是我是代表神在说话的，我这个教皇我就是唯一正确的。说那个时候他们说我们的地球是围着太阳转的，呃，围着呃太阳是围着地球转的，地球是宇宙的核心。有个哥白尼出来说不是，是地球围着太阳转的。后来。 他的布鲁诺，他一个学生出来传道，说：“哎呀，我的师傅研究证明，地球是围着太阳转的。”结果被烧死了。到今天，教会还没给个说法呢。说是今天的宗教，为什么我让大家跟宗教划清界限，不要做犬奴？ 不要做人家的狗腿子，不要因为我的师傅是谁，不要因为我的山头是谁，我是某某大师的，我是某某山头的，我是某某帮派的。今天的基督教已经分分解成三百多个教派，天主教也分出若干的教派，今天的佛教更是四分五裂。宗教好。 他劝人向善，但是这不是真正的终极智慧的教学。终极的智慧的教学是要告诉你，你是那个如来，你是那个道，你是那个上帝，你是那个真人儿。所以大家要明白，你是真种，这是信的。在这个方面，我们丢失了。 说人而不信，不知其可也。我们白活了，我们白活了。说是一个信德的建立，不是在于你信一个人、信一个帮派、信一种宗教、信外在的某个东西，而是相信我就是那一点真光，我就是那一点真种。 但是你只是真种，你需要用土去栽它，用水、用甘露去浇灌它。你要防病虫害，你要小心的呵护保养它。那你就可以结成真正的果子，可以利益他种的果子。说我们的信德建立在这个基础上。 在建立这个基础上，我们取信于人，因为人跟我是平等的，这里没有高低。我是如来，他也是如来，平等性展现出来了。所以说我骗他等于骗我，他就是我，我就是他，我为什么要骗他呢？我骗他等于骗了自己，因为我们俩都是如来，不骗了。 这才有真的信誉保证，才可以言说必行，才有信誉的担当。说是这是我们作为一个人最低的底线。如果连这个都没有了，出问题了，出什么问题了？就是反向轴线，你越过去了，也就是这个十字交叉的这个点，你越过去了。越过去以后，你到了另外一个。 象限，另外一个象限出现什么问题了？所以说我们要看一下另外的象限。这个将来大家如果学好了以后，它是一个很好的一个工具。也就是说，今天。 我们已经失去了五日三省吾身的这样的一个习惯，但是我们真的在学习这样的终极智慧体系的时候，我们要学会着使用这个方法，也就是伊斯兰教现在人家这个还保留着每天五次的礼拜，实际五次的礼拜，他们都在扪心自问自己反省自己，那这个反省的目的是什么？ 就是看自己是否失去了这五种德横，失去了这五种德行。大家看大屏幕，当我们从信德退了，失去了最后的这个信德的时候，砰就会到另外一个轴线，另外一个空间。这个空间呢，就是导致我们的思维高度很高。我们也知道有第八、第九。 第十，但是我们这个时候已经从仁义礼智信五德已经背逆而行了，就是背五德而行了。首先是信德的缺失，导致了我们不再内信自己本身的灵光，而去迷信于外在的东西。这在释迦牟尼的一教经，也就是这个。 最后的涅盘经，他要离开我们这个世间的时候，他特别强调就是要依法不依人。但是今天，因为你失去了你就是佛，你就是道，你就是上帝的信念之后，开始找人去迷信。这个时候就从正信堕落到迷信的怪圈里面去了。这一堕落了迷信的怪圈以后。 我们因为失去了自己的本我、真我，然后我们什么都开始怀疑，就产生了移情，什么都怀疑，人家说什么你都怀疑。那这个时候就是展现出了不是五种德横，是五毒泛滥。这五毒是什么？贪嗔痴疑慢五毒。 疑就是不信，或者叫非信，啊，痴就是非智，就是不智，失去了智德，啊，这个慢大我慢，觉得谁都不如我，我是最厉害的，我是最优秀的，你凭什么就不听我的？我的想法，我的看法都是对的，我是最聪明的，我是最有本事的。 这个就是我慢升起了，慢升起了，读出来了。那么真正的德是尊卑，就是你是在什么位置上，你就坐自己的位置上，就各安其位，各尽其分啊，不僭越，不冒充，不乱行，不扰乱这个世界。 然后这是慢的毒，使自己迷失了本位，迷失了自己的本分，迷失了自己的身份和地位。比方我们今天看到的犯上作乱，啊，我们是反对党，我们就一切反对，啊，对国家对这个这个社会好的反对，因为我是反对党，我必须找理由反对，这是我慢。 你反对是为了监督，是说哎，他不对了，我要反对，我要校正他，为国为民有利。今天这个要修一条马路，要改造机场，为国为民都有利，我是反对党，要反对，因为我是反对党，我必须反对，我慢。这是什么民主？这是哪门子民主？反向走来，违背正道，违背客观现实。 错了，所以是大家要知道这个毒极其有害，尤其今天自以为打着民主的旗号，到处泛滥着这这种大我慢，不听我的就没完没了，非得依着我了，我才偃旗息鼓，否则我就大闹天宫没完没了。这是一种什么？所以说大家看魔道非人呐。 这在我们的六道里面可以界定为阿修罗道。我们只是借用个名词啊，因为我这不传宗教。在这个佛的释迦牟尼的这个教学体系中，圣这个终极智慧教学体系就叫阿修罗道。阿修罗道是什么？就是有天人的福气，但是没有天人的德横，有要解脱六道，然后成佛成圣的愿望。 但是所作皆非，口是心非，口上说是这个样子，心里不想做，心里想的是贪嗔痴疑慢，不小心通过自己的行为的身口意会展现出这种极端的自私自利的、极端祸害社会、祸乱社会、混乱这个世间的。 这样的一个行为，这样的两舌，当着人家面说好话，背地里说人是非，这是哪门子的正道？这就是什么？这就是妄语，啊，这就是妄语里面的两舌，啊，所以大家要知道，那么这个到了这个失去了这个。 人礼德之后上去失去义德是什么状态呢？义德是担当，但他这个就是推卸责任。一切我做的坏的都是你们做坏了，嘿，功劳都是我的，这所有的东西都是我的，好事都是我的，做坏的都是你们的，推卸责任，然后不去管事实，事实上是真的。 是你的功劳吗？还是你只是冒名顶替拿了人家的功劳？魔性就是这样，我不管，这一切都是我的，一切都是因为我而成功的。然后没有我，你们想啥都不行。这不是担当啊，这是土匪，这是抢劫呀，啊，抢胜利果实啊！说这是什么？这是。 义德严重失去的表现，仁德是包容，包容是慈悲，是爱护，是平等。别人的子女也是我的，别人的子女也是子女，我的子女也是子女。说爱无老以及人之老，爱无幼，幼无幼以及人之幼。 这个大慈悲心、大包容心、大爱心的展现。那么，在非人这个地方，极端的自私自利，为了我的孩子，为了我的学生，为了我的组织，为了我的什么？这个这里面严重的有一个我执，这是贪，这是贪，叫贪得无厌，一切都要是我的，不是我的不行，不是我的就跟我没有关系。 说大家要用这个来鉴别，就是嘴上说着要弘法利生，嘴上说着哎，我们是这个什么什么传承，那实际上他展现出的行为，他的口的所说，他的意念的所动，他的行为的所展现，结果是魔性的，这就很可怕。那么今天在基督教组织中，那么。 我们知道有一些组织不用圣经教基督教，那我说用什么？唱歌跳舞啊！哎呀，人多了去了，然后来了就是疯狂喝酒，然后嗨，然后闹，然后大家很开心呐！哇，这就是什么？这就是基督教，这就是耶稣的教法，好像耶稣不是这样教的，这是这是披着羊皮的狼。 挂着羊头卖狗肉，那这是模型。我们今天所处见处的这个时间和空间，离圣者教终极智慧的这个时空已经过去两千多年了。我们何以分清正邪？何以分清魔道？什么是魔道？请大家用。 仁义礼智信五德，去鉴别，心明眼亮的去看对方，嘴上说什么，实际行为和所说是否是在贪嗔痴疑慢，嗔是嫉妒，该做事的时候不做，该担当的时候不担当，然后。 嫉妒人家，人家做了，诽谤人家，说人家的是非，说人家的坏话，嗔恨吗？恼羞成怒吗？啊，所以是这个时候就诽谤横生，这就是嗔，这就是贪嗔痴疑慢的嗔恨，是严重的失去礼德义德的人展现出来。的。 所以说，我们说，哎呀，人家那个不错，这次被选上太平绅士了。 <laughs> 哼，他有什么了不起？我是没去选，我选了，我比他还还厉害。啊，仇恨、嫉妒啊！所以说，大家没有这个随喜功德、随喜赞扬。哎呀，不错，人家值得我们学习。那以前人朴实啊，都是哎呀，这个值得我们，这个榜样值得我们学习。 你看，今天我们在社会上立个榜样，完蛋了，唾沫星子把这个榜样给淹死了。啊，嫉妒、嗔恨，还他呀，那算狗屁呀！那他那点什么什么，哎，你不知道他后家里什么事吧？啊，那那个他祖上什么事他八辈子缺德是怎么回事啊？他今天那个小样嘚瑟着，你看，嗔恨、嫉妒，没有随喜功德。 啊！所以大家要知道，这是魔，这是你心中的魔。那除了心魔，还有什么魔？还有天魔，还有地魔，还有人魔，还有鬼魅之魔。啊，所以是这个。为什么有的人说老师，你这个体系能不能简约的讲？我说可以简约讲。今天一堂课，你们听完了就下课了。但是如果负责任的讲，怎么讲法呢？哎，楞严经。 在释迦牟尼的终极智慧的教学体系里面，讲了五十种阴魔。这五十种阴魔是色、受、想、行、识各十种阴魔，色阴魔，啊，受阴魔，识阴魔，想阴魔，行阴魔。这五十种阴魔，这五十种阴魔，释迦牟尼在楞严经用了两卷来讲。 你说老师要给你讲多少堂课？那要细细的让你去辨别，哦，原来这个不对了，哎呦，这个也不对了啊！那我外面看的那花里胡哨的东西，原来都是在魔的境界里啊！那你这样才可以远离啊！你这样才可以是一个终极智慧的拥有者。说是光这个没有十堂课听不完，快讲也要讲十堂。 八十，刚才老师讲的，从前五识是什么？细细的给你分。第六意识是什么？第六意识有什么功能？要注意怎么去提升它到第七意识。第七意识又有什么特征？第八意识它是怎么来的？第八意识有什么特征？怎么从第八跑到第九？第九意识又是什么意识？第十又是什么？哎，这一堂课没有十讲，你也别想听完。 因为我没那么聪明，你是很聪明，一听就会。我的嘴就一张嘴，慢慢给你讲。好，下面讲五德，老师讲五德，讲五德，横向五德，横向五德对应着上面是美容德十一个格，你看见了没有？也就是说，你从信德上开始讲，有身之信、耳之信、舌之信，然后鼻之信。 然后眼之信，然后第六意识的信，第七意识的信，第八意识的信，第九真信，第十信，然后能能够转换成东西，然后第十一是自然之信。啊，这个你看着是武德，它不是啊，它武德的深度呢？武德的深度在哪里呢？你说你一个信，你是什么信呢？你是一个什么次第的信啊？ 说是最少是九次的信，九次的人，九次的礼，九次的智，到第九次的才归真，才是真的仁义礼智信。否则前面都八还都是有染的仁义礼智信。那今天你们听的仁义礼智信不就是个仁义礼智信吗？哪还有这么多东西？啊？所以大家要知道，要珍惜，老师肯讲。 人家是十年磨一剑，十年磨牙这个宝剑啊，这个有一个宝剑名叫磨牙，是一个工匠用十年打造的，结果是奇力无比，啊，削铁断金，啊，然后老师是三十年磨一剑，啊，三十年制造了这一个智慧体系。那么还有呢？还有横向轴线。 我们刚才说魔太可怕了，你一定要知因使魔过大关，你才能今生不被魔罗、不被天魔、地魔、鬼魅之魔、人魔、你自己的心魔所征服而脱魔罗网，然后走向人间正道。那么我们在五德的这个红空间上看到的啊，看到的，然后是。 仁义礼智信，再上去是什么？天地人。这个大家知道是八德立人天，啊，这个在我们的这个这个集子里面。所以这个天地人三才之格，天地人加上仁义礼智信五德是八德立人天。也就是说，你在天和人都要有利的话，一定要提到八德。 所谓的八德，就是在天地人五德之上有啊，在仁义礼智信五德之上有天地人三才之德，也就是说天之德、地之德、人之德。人之德是什么德？我们概要讲，因为人之德也有九次叠，啊，九次叠。地之德也有九次叠， 啊，因为九次地上去是十、十一，基本上是在一个次第里面再分三个档次。啊，九九归真，到九就归真了。然后这个仁德是什么德呢？就是你不是只是个人，你已经是要为这个道，要为如来，要为上帝做事了。在圣经里面。 告诉我们，上帝把万物交到人的手上，让人做管理者，做万物的领长者。这也在佛经上告诉我们，人是最尊贵的，人生易得，难得，狭满的人生是最难得的。说那么人之德是什么？人之德已经不是关心人的事情，他已经做了最大的环保者。 关心这个地球上的小生命，从蚂蚁、蚊虫，啊，到这个草木，到这个所有的这个地球上的生命，那都是人是大总管，人是替上帝来打工、来照顾这些弱小者的，那这就是人之德的展现。不破坏高山，不破坏平原。 不去阻断江河，一切维护着自然的一个因果律的自然协调、和谐共处，这是人之德。地之德要求我们什么？要求我们向大地，这个大地不分善恶、不分好坏、不分美丑，他用自己的怀抱抱着我们，无论高山，无论矮山。 他用自己的脊梁把它挺起来，海再深，海再大，他用自己的胸怀去包容它，这是大德。没你说恶人，我就弄个缝把你掉下去淹死。没有善恶，超越善恶。说到了第七德的时候，我们已经是了不起的人了。好人你也帮，坏人你也帮。 那这是站在一个大地地母之德的这样的一个高度上，去担当，像母亲对孩子一样，无论孩子是否是孝顺还是不孝顺，越不孝顺的孩子，父母操的心越多；越孝顺的孩子，父母越没有时间去理你。这就是地母大地之德，我们人要效法大地。 人法地，人法天。要有这样的情怀，要有这样的担当。说地球的生死存亡，地球上的众生的生死存亡，已经在你的心中挂怀着、惦念着，这是地之德。然后天之德呢？到天德是除地球以外的虚空，都为天。 这个天是包容了所有的星球包容了所有的有形和无形的世界里的所有的一切。当我们拥有了天之德的时候，你无所不包，无所不包，无所不化。地是无所不包，有一些东西它化不了。 天不是天，达到了化境，可以使众生改变。因为他是父，地是母，地是一味的慈悲，天是大化、大包容之后的大化。说是我们拥有了八德的天德的时候，如果按照我们终极智慧的圣者教育体系中提到的，就是。 你可以和六欲天、十八重色界天、四重四空天，然后里面的天众去打交道了，因为你配，你配去和他们打交道，因为你拥有了和他们一样的德横德行，在同一个水准上才能交流。 否则你不配，因为你没那个天德。所以大家要知道，这八德，每一个这后面的三德也都有九次第，是需要细细道来、细细品味、细细的去体验自己是否真的具备了天地人三才之格局之德横。 那么，在网上我们还看到了第九德，第九德是纯德，纯德是无量光明，可以叫无量明体。这个在我们传统终极智慧里面，你要见明体，记住这句话，不是知明体。在讲天德、地德、仁德的时候，不是知天地人三才之德，而是拥有此三才之德。 然后，在第九的真德具备的真德的时候，是无量明体，这个叫明体尽意，意是造诣很深的那个意，也就是说，我们所有的终极智慧，最终你要大明终始六爻皆阳，因为你超越了天、天地人，超越了众生，仁义礼智信。 你都大明了，你都大明了，这就到了第九了，大明终始六爻揭阳，一切在明体中，从此不再迷雾，明心了。那到了第十呢？叫见性，所以说他就见性是什么？性是一个树心儿，一个生命的生，树心儿展开出来是一个 DNA 链条，然后。 生生不息的所有的生命源自于 DNA 的 DNA 是密码。说是见性者是能生的意思，明心还不能生，见性能生生什么？说在《楞严经》中特别强调性一切，性什么一切？性空，性本身是空的，但是性空真火可以从性空中出来。 真水可以从性空中出来，真土可以从性空中出来。我们华族文化说的地水火呃那个金木水火土，一切都是从性空中化现的，性空中诞生的。在按照释迦牟尼的终极智慧教学体系里面，他是讲地水火风空。 都是从性空中发现的，所以大家要知道，你要达到第十德的时候，为什么叫大圆满？为什么叫圆满之德恒？因为你一切都不缺了，你要什么，画一下就出来了。有人说这个是想象力，不是。 在课程体系中，你知道，这完全不是什么想象力，是真实的化变。宇宙天地就是什么大化出来的，就是一大化变，一大化成，一大变化，最后变化归空，成住坏空，成住异灭，生老病死都是一大化变。所以说，这是什么？ 这是第十德，你拥有第十德，一切可以化现出来。这个在我们传统叫修心，你修道德心，修天地人三才心，修仁义礼智信五德心。那么最后叫道法自然，第十一德是自然之德。 自然之德，无人无物，一切恒顺众生，说是因应众生而自然而然的满愿，这是第最高的第十一德，已经没有我要什么了，我要化什么了，我要变什么了，没有了，完全的道法自然。那么我们看到的后面的八德体系。 以及后面的五德体，这个六德是怎么来的呢？哦，我们又来自于我们伟大的终极智慧的教育者——孔、老子。人法地，往上看；人法地，地法天，天法道，道法自然。说是这个体系是谁的体系？说是有人说张不成发明的，发明是对的，但是不是张不成的，他完全是。 圣者的一个教学体系，也就是一个终极智慧，他怎么教你从五德上升到八德，八德这上升到十一德，这样的一个终极教学、终极智慧的一个教学体系。刚才我们用了纵向体系，是用了我们这个佛家的八十理论，啊，从第八阿赖耶识上去，第九叫阿摩罗识。 阿姆罗石之上，里面内涵三个层次，把它展现罗列出来，可以有第十、第十页。啊，那么这个体系呢，就大家就看到了这个体系的纵向、横向。那么大家看到了这个大屏幕上的两个区间，两个区间。那么再看我们，既然是向上的。 有一个正向轴，那么它也有一个向下的一个负向轴。向下的负向轴，我们就看到了整个的思维意识开始产生蒙昧，就被昧住了。比方说，狗狗它的堕落在哪？它这个吃这个这个人的粪便，它觉得很香，那它的舌就被昧了。 蛇可以变香，可以变味道，它已经吃不出来那个是很臭的东西了，很肮脏的东西了。那猪猪它是为什么肮脏？哎，那个它的身体它可以自己尿的，自己拉的那个粪坑，它可以在里面洗澡，它可以在里面打滚儿。这个身的这个魅了，身灵魅了。 完全失去了辨别力了，哎，这就出现了一个畜生道的空间，也就是你在思维上不高去所高，你只是追求一个享福，追求一个享受，你也遵守了法律，遵守了十一德，看见没有？这个在绿色空间这个地方，横向的道德轴线是正的。 只是他的这个灵昧了，我们叫一灵不昧。他这个灵昧了，灵昧了，身灵昧了，然后身不知道好坏了，耳灵昧了，不知道好坏了，然后舌灵昧了，鼻灵昧了，眼灵昧了，啊，然后这个第六意识昧了。 第七意识昧了，第八意识昧了，越往下，昧的越深，堕落的越深，堕落的越深。说今天我们在教学中，我们在现代教育中出现了这样的一个可悲的现象，也就我们误以为我们在教我们的子弟们获得智慧，实际上很可惜，没有智慧是一种堕落。 是一种畜生道的教育。我们让我们的人子子弟子弟们遵守法律，要有情怀，要懂得仁爱，要懂得仁义礼智信。天地人没人教了。讲到仁义礼智信，还有人讲遵守五伦五纲五常，尤其在我们南阳地区，这个教育还保留的很好。 在教这个学校教育中还在贯彻着，但是很可惜的就是在灵性教育上忽略了人要出去，不要在天之下的空间中生存，轮回。说，当然，今天在座的各位有一些我看是生面孔，可能说，哎，老师你讲到天，你老是提到。 有天，有阿修罗，有地狱，有畜生，有恶鬼。那你这个是不是搞迷信呢？哦，记住一句话，老人说的很好的一句话，说：清轻者上升，着重者下降堕落。什么意思？你弄一个气球，里面充满氢气，你一松手，它自动是上去了，这是自然法则。如果你把这个。 气气球里面装满了沙子，你一松手，它自动堕下去了。这个没有一个鬼神是命令你，或者是拽着你下去，是你自己的自甘堕落，是因为你中了，你媚了以后，你的身体作为载体，你体内的物质产生了沉重的变化。 人间正道是沧桑的追求者，在终极智慧的过程中，把握着修心，把握着修性，修这个灵性的高度。所以是他体内蕴结的物质，它是一种轻轻的物质。说是他在生命终结的时候，它自动会往上飘。一个昧了自己的灵性。 然后还坚持着一个道德情操的人，他里面的物质是杂乱的，还没有纯的，重的像岩石，但是是杂乱的。说杂乱的最后也堕落了，堕落的不深，堕落到畜生道里去。如果你的纵向轴线是堕落的，横向轴线又是魔性的，你为了赚钱啊，造毒奶粉。 你为了赚钱做毒馒头，你为了赚钱用地沟油，那这些是什么？这是无恶不作、穷凶极恶，贩卖军火、贩卖杀人凶器，甚至自己去为了钱抢劫、杀人、越货，那么贩毒，那这样就变成了你体内的蕴结的物质变成了极其沉重的。 像顽石一样重的这种低级能量体，所以是你的零结束的时候，一定是向下堕落的，向下堕落。但今天的科学家在量子科学发展到今天，为我们揭示了一个秘密：什么秘密呢？就是物质有三种状态。 以前只知道物质有两种状态，那今天科学家为我们解释了物质的三种状态。之前的物质的两种状态是物质是粒子，同时又有波动，说是波粒二象性，就是物质它是波和粒子的同一体，有粒子必有波动，有波动必有粒子。那么我们可以说，今天科学家解释的第三性。 在十年前，终于证明物质粒子会思考，叫量子纠缠，它会思考，也就是说，有物质它就有意识。好了，这就完成了我们终极智慧教学体系的古圣先贤留下的教育体系中的思维意识轴线，然后物质粒子走线和波动是道德啊心波。 心波是道德的横向轴线，刚好验证了今天的科学验证了终极智慧教学体系的科学性和严密性。而这个时候，我们又不得不看到第三轴线，就是物质粒子轴线，啊，物质粒子轴线。这个轴线呢，经常被我们今天的所谓的这个教育所忽略。实际上，这个。 所有的东西都离不开这个粒子啊，那么就是能量子，能量子。那么这个时候我们看到的生理粒子之柱，就是第三终身走线的金木水火土和天地人和道德和真空粒子啊，真空粒子走线。 那这个就是什么？刚才老师说的，那当你的心和性，心就是心波。刚才说粒子的波动，那么纵向轴线是粒子的意识，就是那么终极，你的意识是否能上到一个高度，你的心波、你的道德能否展现到一个广度，实际上决定因素是。 储藏在你的心肝脾肾肺，储藏在你的颅脑腔、胸腔、下腹腔的能量粒子体，是阴是阳，是好是坏，是善是恶所决定的。那么，也就是刚才讲的物质的三种属性：横向的是波动属性，纵向的是意识属性，啊，这个深度的。 斜向的物质粒子轴线是粒子属性，那这就是为我们的体系找到了科学依据。因为在十年前，才刚刚发现意识，粒子有意识，粒子有意识又为我们解密了一个什么？在终极智慧教学体系中，解密了人死之后没完没了。人死之后，你有骨灰；人死之后。 你有尸体，有骨灰，有尸体，这就是粒子。粒子，刚才老师讲了，有两种状态，一种是波，一种是意识。也就是说，粒子死后的物质会思考，死后的物质有波动，它波动就会影响你的心绪不定，影响你的波动。 他思考就会影响你的思考，他的物质体里面的粒子的结构性就影响到你的物质的阴阳性。说为什么会影响我？基因遗传、量子纠缠，你身上有过世人的 DNA，他。 骨上也有你身上的 DNA，它通过量子纠缠影响你的 DNA，影响着你的细胞是转阴转阳还是转成光。转阴就生病了，转阳就健康了，转成光，你就聪明才智就用展现出来了。这就是物质的三种属性，决定着。 这个你自己这个人的现有的此生状态，那这里面来自什么？来自你今生父母的 DNA 遗传，也就是父母往上的九族。如果是你有前生前世，那就有过去七世父母的 DNA 的遗传，他通过第八阿赖耶识的全息携带，携带着思考，携带着粒子。 物质不灭，储存在你今生的肉体上，展现着一种波动和一种思考。所以说，我们同是一个父母，我们长相不一样；同是一个父母，我们的心念不一样；同是一个父母，我们性格不一样。所以大家要重视。那么这个三轴线、四象限。 这会将来会成为一个工具盘。当你们真正学好了以后，会成为一个工具盘，是让你去量化自己，看看自己今生格局如何。这最后结成的格儿是一个一个的格儿，这个格儿实际上都是这样的一个六合体啊，六合体。也就是说，我们的心。 古人叫方寸，就是你心乱的时候，人说你方寸大乱，对吧？今天还说这个成语，说你这家伙方寸大乱，你还是深呼吸一下，调调自己的心吧。调了自己的心，再来想这个事儿怎么做。你现在心乱，不要讲了，这方寸大乱是心乱了，心乱了是你这个六合结构的心里面的物质尘埃未定。 乱七八糟，像这个屋子里，哎，来了沙尘暴，然后啪，整个的对面不见人，然后灰灰蒙蒙，这个叫方寸大乱。方寸大乱是里面的物质尘埃都起，哎，叫方寸大乱。假如你能够把这个方寸心里的每一格。 细化成每一格，每一格里的尘埃都把它变成光子，没有尘埃了，那你就明了心了。你的心里就跟明镜似的，明明白白的，那你就不会乱。哦，你才知道古人说的这些，原来在智慧终极智慧教学体系里，通通是实相，通通不是一种理论上的东西，通通是应用的东西。 说是那你的格是怎么来格格的？好，我们来看这这个这个，先从纵向走线来看，从身灵一个格，耳灵一个格上去，舌灵一个格，鼻灵一个格，一个格一个格往上堕。记住，它是由三轴线组成的。说是在身灵往上堕的时候，它必然结合性灵；在耳灵的时候，它必须结合啊这个。 在身灵的时候，他必须结合信德；在耳灵的时候，他必须结合智德；在舌灵的时候，必须结合什么？理德，理德。那么这是二次方，因为是所有的变化都是二次方，就是一的二次方、二的二次方、三的二次方。但是你只是看到了一个平面格，如果你把里面的物质再加上第三轴线，是三次方。 一的三次方，二的三次方，三的三次方，四的三次方，八的三次方，大家去算。所以是你自己的格局到底有多大，是用三次方来衡量的。也就是说，你的格儿，你的意识到了第几，你经常使用第六，那你就是六的三次方，你的格儿就是这么大。 你经常使用第七意识、逻辑思维、左思右想，那你的格就是七的三次方。你如果学会用八的意识，就是八的三次方，八乘八等于六十四，再乘八，啊，就是这样的一个格局。说是当你成为一个天格的时候，你是人间伟大的了不起的天子，你是一个伟人。 你是科学界的天子，爱因斯坦、霍金；你是政治界的天子，你是文化界的天子，你是思想界的天子。这充其量顶了天了。再往上到九就了不得了，九的三次方，九九八十一，八十一再乘九，三九，最后归真，一切大放光明。 说是人的格是可以量化的啦，你现在知道了吗？是真的可以量化的了，但是你的魔性也可以量化的，也是这样一格一格陨结的物质在里面。如果到了另一度、另一个空间，刚才说你的畜生性、你的魔性，实际上你如果是真正的展现出来以后，你是可以什么？最后是。 全部都是可以量化的，啊，你的魔性到底是呃多大的魔性，啊，多大的魔性？你的这个呃正向性的这个到底是多大的魔性？正面也是一格儿一格儿的，也是一格儿的。这就是什么格局？格局。所以你可以界定一个人他魔到什么程度了。 魔到什么程度了？当然，这里面也有天魔，也有地魔，也有人鬼之魔，也有心魔，也有这个五行之魔，啊，等等的。这里面，将来我们在五十阴魔中再细细跟大家去讲。这个体系呢，囊括了佛家八十理论、道家金丹玉丹修炼秘法里面的能量转换定律。 能量转换方法如何？地阴增阳，把阴的物质转换成阳的，把阳的转换成真的，放出真光，然后光中再产生化变，产生身的化变、心的化变、灵的化变，实现终极智慧，实现终极人生，最后圆满此生。 圆满此生，那么这个体系呢，容纳了刚才说五大这个圣者教育体系里面的终极智慧教学的全部内容，但是以精炼的语言、干练的点性、线性、面性、体性的解读，让你们在最短的时间内，大概也需要半年左右时间啊。如果是。 完全展开讲，到时候看天意。如果完全让你们透透了解，可能要讲一年，也就是由五十讲扩展到一百讲，啊，那么这是什么？这是你们此生，或者说你们一直在寻找的一个终端智慧、终极智慧体系。这没有什么迷信的色彩，也没有什么宗教的色彩在里面。那么我们是把圣者。 原教义在他们活着的时候，原教义的东西剖析开来，让大家见那个时候圣者是如何教学的，然后如何教他的学生快速的掌握这些东西，然后去应用，然后最后去成就。说这个呢，就是我们告诉大家，这是什么？这是你生命的软件。 这也是成功人生的远见。一个人的人生的终点是什么？你是否死的时候是终点？告诉大家，不是，你死不了。这个不是我说，这是什么说？科学家告诉我们科学家告诉我们在二零一三年开始告诉我们，这个世界百分之四。 的物质，我们通过现代的仪器和科学水平是可以使之展现的。另外的百分之九十六由暗物质、暗能量、暗空间组成的世界，我们的科学仪器完全无能为力。但是，注意这个“但是”，你们英语叫 “but”，啊，这个很厉害。 但是真实存在，意思是科学家告诉呢，不是不存在，它是真实存在。但是以我们目前的现有科学水平，无能为力，不能使它显现。所以现在的高级科学家已经开始向暗物质世界、暗能量世界、暗物质空间去探索、去发现。 去搞深度研究，希望他们能够灵光闪现，能够透彻这个世界，能够把它影现在世人的面前。那这一天到来，我们人类就完全变成跟现在这种低级状态，只用了宇宙空间的百分之四的力量是完全不同了。你会使用百分之九十六的空间里的东西了。 那这百分之九十六的空间，它是起到完全决定性的。说是学终极智慧的人，给自己装一个软件，装一个大圆满的软件，也就是使用这个软件，既可以去百分之四的世界，这个世间法中去成功人生，同时又可以在百分之九十六的。 这样的暗物质世界、暗能量世界、暗物质空间，去自由的翱翔，去支配使用里面的百分之九十六的能量，来圆满此生。所以说，这些关于百分之九十六的世界里面有什么，实际上在终极智慧体系中，大家看到的这个四象限。 是可以把它细化成八象限的，但是我们为了节约你们的时间，压缩到四象限去讲已经足够了。八象限的展开有待于你自己深度的内证，你可以自己真实的观到不同空间的不同的变化啊。那么按照传统的说，就是六道空间的变化，你可以真实的看到啊，因为它这里面无非是一个正反。 一个八个空间的使用，但是第九空间，我可以明白的告诉大家，第九空间就是第四平等时所在的地方，也就是超越了过去、现在、未来。过去、现在、未来都在一个点上，都在一个空间里面，啊，你进去那个里面，你就完成了你的终极人生。 如果此生未完成进入这个中间空间，那此生还有遗憾，还需要来生再去努力，啊，所以是终极智慧，是终极人生，就是不是此生，是人生在整个生命的历程中，终极回归，终极回归到哪？这个随着我们体系的教学。 会一点点引导大家，那么去看每一度空间。那将来我们如果是要有时间，我们会把这个六欲天一天一天给你们讲，十二十二重十八重四界天一天一天给你们讲，然后四空天一天一天讲，那完全给你展现出来，无非是一个空间嘛，无非是一个六合嘛。 就是这么一个东西，只是说它安立在哪个地方，你怎么进去见里面的实相？就像你们现在在这个课堂里，那你可以看到课堂里的一切。对不在课堂里的外人，那今天还有一些网络学习的在音频学习，哎，他就看不到这个课堂，对他们来说就是很悬，但实际对你们来说一目了然。 自然而然，本来就是这么样，没什么稀奇。只不过说你能够观到观不到，你能不能影现出来？所以说，大家当然这里面要展开，包括地狱空间一度一度是怎么一个回事儿，怎么下去的？畜生道那么是怎么去的？用《楞严经》里的十二类生，就是我们平常讲四种类生，就是。 使啊化啊贪婪，那么在这个圣者智慧里面，他用十二种类生，就是生命是十二种变化变化出来的，不是只是四种变化变化出来。那这里面都要细讲，说这是一个人类文明到今天我们借助现代量子科学、量子场论、量子意识论。 量子纠缠论，啊等等的这些高科技，以及 DNA 科学，以及圣者五大圣者的教学体系的精髓，柔合而成的一个，呃，全息的，一个减弱化的一个智慧体系。今天世界上有一些有识之士已经提到终极智慧，但是呢，基本上都是在一些皮和毛。 或者我们说枝和叶上在讲，并没有见到这棵体系的这个大树。那今天老师用三十年的时间，通过切身的体验和实证，今天可以给你们展现出从根部到干部到五方枝叶部，到最后花部到果部，啊，这一个全貌的。 一个真正的世界文明的成果，一个终极智慧的一个全体系端在你们面前，并且争取在教学中，让每一个人都能够达到听懂、明白、会用，那么去真正的指导你的人生，使此生变成终极人生。那么在终极人生中，你安装好。 终极智慧这个软件，花自己会开，果自己会长。那么开的花是你自家的花，结的果是你自己的果不是迷信别人，不是欺骗别人的怜悯，分一个果子给你吃。说是做好自己，做好自己的如来。 做好自己的道，做好自己的上帝。我们不但自己做好，当你会了，你还要把这个体系去教学、去传播，使每一个人都拥有这样的一个终极智慧，拥有这样的一个开自己的花、结自己果的一个软件体系，圆满此生，没有遗憾。今天时间的关系呢？ 我们的这个，呃，前半部就讲到这里了。